Oye, ¿cachai que estaba el otro día el, Leo Rey y el, el Alex Cítrico y le dijo que vaya a hacer en la noche y el Leo Rey le dijo noche.